Moin Morgen, Freunde. Ich bin heute am Kajakangeln mit Tobi für sein erstes Mal. <laughs> Das Wetter ist super. Ja, bin gespannt. Mal sehen. Los geht's. <laughs> Runter, runter, runter. Komm mal runter. Komm bestimmt wieder. <laughs> kleiner. Oh ja. <laughs> Leipzig. Das auch. 哎，你不是。 uh, Gaira. Ja, also es ist fertig. Ja, anstrengend. Alles im Auto. <laughs> Schönes Wetter, ein Mega. bisschen windig. Aber war schwer. Das war sehr schwer, bestimmt. Sehr schwer. Den einen, den einen und anderen hat man bekommen, aber ja. war nicht einfach. Nee, klar. Aber wir haben Hornhecht, Seelachs und Dorsch gefangen. Und für dein erstes ja. Mal beim Kajakangeln, das, das ist auch nicht schlecht. war <laughs> super. Ja. Und du hast beide Kajak probiert. Und ja. <laughs> wie sieht bei dir aus? Also Paddeln ist anstrengend. Paddeln und Trieb ist besser, ja. klar. Kann nicht sagen. Ja, also nächstes Mal machen wir mit, beide mit Paddeln und Trieb. Ja. <laughs> und von mir mehr Fisch. Mehr Fisch. Ich wünsche euch viel Erfolg, Petri Bis zum nächsten Mal, beim Pech. Tschüss.